230 sarjaan. Tämä on toinen keskiviikkoilta ja aihe ideana tosiaan on, että, että kirjailijat ja tutkijat kohtaavat ja keskustelevat kiinnostavista aiheista. Idean äiti on täällä Noora Hämäläinen, joka, joka äh, on tämän kiinnostavan konseptin tähän, tähän rakentanut. Ja homma toimii niin, että meillä on tosiaan kaksi äh, hyvin mielenkiintoista puhujaa, tulkitsijaa, ajattelijaa, kirjailija ja tutkijaa, kirjailija äh, Monika Fagerholm, joka on yksi äh, pohjoismainen tunnetuimpia kirjailijoita ja, monet varmasti tuntevat hänen teoksiaan Ihanat naiset, Rannalla diiva ja, ja niin edespäin ja niin poispäin. Hän sai myöskin ää, äh, ää, kirjallisuuden valtionpalkinnon vuonna 2013. Olemme kovin otettuja siitä täällä. Kanssamme keskustelemassa kulutuksesta ja esineistä. Ja sitten meidän toisena puhujana on tutkija Turo Kimmo, professori Tampereen yliopistosta, sosiologian professori Turo Kimmo Lehtonen, joka on, liikkuu sulavasti sosiologian ja filosofian maastoissa ja, ja on ää, tutkinut materiaalista kulttuuria ja, ja kulutusta eri näkökulmasta, viimeksi taisi on niin vakuutuksista projekti. Ja tosiaan ensimmäisenä puhuu sitten Monika äh, Fagerholm noin puoli tuntia ja sitten mä päästän lavalle Turokimo Lehtosen ja sitten on meillä on vielä aikaa reilusti keskustelulle. Että oikein paljon lämpimästi tervetuloa. Joo, hei mutta ää, niin, minä aion nyt puhua suomen kieltä, vaikka olen ruotsin, ruotsin kieli on äidinkieleni ja asun Tennulassa ja puhun aika harvoin suomen kieltä nykyään, mutta tätä tota, on aina hauskaa yrittää. Tämä tota, kulutusyhteiskunta esineet. Tämän, tämän tota, otsakkeen alla niin ajattelin nyt lähinnä käyttää puheenvuoroani puhua puhuakseni romaanistani niin Ihanat naiset rannalla, Underbara kvinnor vid vatten, joka oli ensimmäinen romaani, niin se sijoittuu 60-luvun alkuun. Ja nimenomaan kulutusyhteiskunnan synty ja esineet ovat kyllä keskiössä myöskin, kun mä pohdin näitä asioita silloin, kun mä tein tätä romaania. sitten on aika kauan aikaa, 94 ilmestyy. Kerron eh, siitä vähän lähemmin myöhemmin. Mutta mä aloitin, aloitan kumminkin lukemalla pikkupätkän kirjasta. Mä luen sen po svenska, ruotsiksi. Eh, toivottavasti ymmärrätte jotain, eh, mutta no niin, teen näin. <clears throat> Siis kirja kertoo muutamasta perheestä tämmöisessä niin sanotussa tavallisessa kesäparatiisissa. 60-luvun alussa. Eh, tähän kesäparatiisiin saapuu vuonna 1962 perhe eh, Amerikasta. Perhettä eh, kutsutaan kirjassa enkelin perheeksi. He tuovat jollain tavalla uuden elämän, uuden ajatusmaailman tähän kesäparatiisiin. Eh, mutta okej, okay, luen. Fru Engel kommer gående över gården till Vita villan med ett decilitermått i handen. Det är ett Musse Pigg decilitermått och det är av plast. Det är alldeles i slutet av sommaren och Marilyn Monroe har dött för två veckor sedan och fru Engel kommer in i Vita villans kök och säger att hon tänkte baka en kaka. Men hon har glömt att köpa mjöl och Johanssonskans vägrar köpa ett kilo åt henne från butiksbotten. För att det är så tungt att bära och just den här dagen har Maj Johansson lovat både Maggie och Erkki Johansson att de ska få följa med och det blir tungt att ro och fru Engel står mitt på det mörkblå köksgolvet och säger allt det där och sen tystnar hon och låter sina fingrar fladdra meningsfullt i luften en stund så att Isabella utan ord förstår att det är Maj Johanssons munväder som härmas. Och hon säger själv att nu har hon mjölappig men en deciliter räcker inte för en kaka. Då blev fru Engel på ett sätt som Thomas. Bara sett sin mor Isabella sjöjungfru le någon gång när de talar om sjöjungfrurna och det glada livet och svarar alldeles riktigt. Och jag antar att jag skulle ha kunnat be Gabbe hämta också men nu är det så att jag aldrig bakar kakor. Och om jag bakar kakor så använder jag mix och hennes händer vispar i luften som en vispel och så skrattar hon igen och kommer fram och sätter sig vid bordet och säger att hon heter Rosa. Och om jag bryter på amerikanska så beror det på att vi i våras kom över efter tre år i Washington DC. Marilyn Monroe är död, har du hört. Marilyn Monroe skrattar Isabella ett brunetternas hjärtlösa skratt. Marilyn Monroe skrattar Rosa Ängel, ett brunetternas hjärtlösa skratt. När ni är tillsammans är ni nästan som Elizabeth Taylor och Jacqueline Kennedy. I två timmar är vi tillsammans. Innan fru Ängel lämnar Vita Villa säger hon du måste komma upp till oss och se hur vi har det Isabella, endera dagen och ännu när hon står i dörren. Jag kommer att tänka på en sak. Vilken tur att ni finns. Jag trodde inte att jag skulle överleva i det här sommarparadiset. Vilken tur, säger Rosa Engel när hon lämnar Vita villan, att det här trots allt är ett sommarparadis med civiliserade människor i. Rosa Engel lämnar Musse Pigg deciliter måttet kvar på bordet. Thomas bara stirrar. Han vill ta det och lägga undan det och gömma det och sparade. Efter att Rosa Engel varit i Vita villan känner Thomas att han blivit berörd av något större och vackrare, någonting bortom. No niin, se on siitä. Äh, kirja kertoo siis äh, kesäparaatista. Päähenkilö on Tuomas, tämmöinen poika, josta, joka oli myöskin tässä kappaleessa. Ja hänen silmin nähdään nyt koko tämä kesäparatiisin maailma Eh, joka siis eh, tämän, tämän enkelin perheen mukana tarinassa, niin kaikki tulee muut, muuttumaan. Toisaalta eh, tämä muutos on myöskin jo havaittavissa ympäri olevassa maailmassa, yhteiskunnassa, jopa, jopa itse kesäparatiisissa ilman, että enkeliperhe olisi tullut sinne. Kesäparatiisi mielletään usein tai miellettiin sinä aikana usein tämmöiseksi ajattomaksi ja luokattomaksi aikaksi. Enkelin perhe tuovat ajan kesäparatiisiin. 60-luvun alun tämä oli äärimmäisen tärkeä mulle, miten mä sijoitin, tai se on oikeastaan koko tarinan idea. Tuo sen ajan kesäparatiisin, tuo myös sen mukana luo siitä, että havaitaan eroja ihmisten välillä, etenkin luokkaeroja äh, ajallisesti siis sijoitin silloin, kun mä kirjoitin tätä romaani niin hyvin tiet, tietoisesti, koska mä halusin just kirjoittaa tästä ajasta, joka on juuri ennen aika monia yhteiskuntaa ja maailmaa mullistavia asioita. Äh, ja se, mitä tapahtui 60-luvulla, jos ajatellaan politiikkaa, ajatellaan myöskin, että silloin, silloin syntyy tämä meidän äh, kulutusyhteisö syntyy myös tavallaan uudenlainen maailman katsomus. Se mitä tapahtui oli ää, hiukan myöhemmin. Tää, nämä vuodet tässä kirjassa on 62, 63, menee vuoteen 65 suunnilleen. hiukan sen jälkeen tulee informaatio vallankumous. Tulee telkkari jokaisen olohuoneeseen Eli maailma tulee jokaiseen perheeseen aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kirja kertoo myös, tai niin päähenkilö kirjassa on kaksi naista, kuulitte täällä, tämä on Bella ja Ruosa nämä on tämmöisiä 50-60-luvun alun perheen emäntiä. Hieman, niin kuin myöskin kuulitte, hyvännäköisiä, glamuroisia sillä tavalla, mutta ei äh, mutta hyvin perheeseen sidottuja. He eivät ole opiskelleet yliopistossa. He ovat, ovat niin kuin, he ovat vain kauniita. <laughs> Heillä on vain kauniita vaatteita. He ovat tämmöisiä koktaille, koktailkotirouja. Mutta romaani sijoittuu, tämän, tätä, tätä, tätä ajattelin myöskin aika paljon, oli se, että just, just, just muutama vuosi, vuosi, muutama vuosi tämän, sen jälkeen tapa, tulee iso naisliike. Ja mitä iso naisliike sitten teki, niin ne heitti just tällaiset cocktailit ovat pois, pois, pois tietoisuudesta. Nämä, nämä naiset, jotka tavallaan, tavallaan oli ja ilmaisi itseään esille, esille, tai sanotaan näin, rekvisiitan kautta, eli pukeutumisen kautta, eli musiikin kautta, eli meikin kautta, niin just nämä naiset halut heitettiin ulos tietoisuudesta. Nämä tullut takaisin kyllä, kyllä tota viime aikoina, mutta, mutta naisiakin ei, ei tämä naisiakin ei ole tietää. Myöskin sen takia, koska mä oon feministinen, mä haluaisin kirjoittaa näistä naisista, koska mun, mun tota, mun käsityksen mukaan Mellan ja Roosan kaltaiset naiset, joilla ei ole omaa kieltä oikeastaan, he elävät banaalissa, he elävät esineiden keskellä. Ää, he, niin, niihin, ne eivät ole olleet siihen aikaan mun käsityksen mukaan koskaan saaneet olla päähenkilöitä äärettömän vakavassa romaanissa, koska näihin naisiin liitetään ei vain silloin puolesta, mutta myös kaikkien ihmisten puolesta niin paljon sitä, että se on vaan tätä pintaa, se on vaan tätä glamouria, se on vaan tätä elämää. Mä halusin mun kirjassa nostaa nämä naiset keskiöön ja kertoa heidän tarinansa heidän omilla ehdoillaan. Ja kuten sanoin, tämä aika, niin kuin me sanotaan, mä, mä menin just siihen takaisin, koska niin kuin, mitä myöskin on tapahtumassa, että tämä suuri muutos maailmassa, maailman tulossa meille, on jo aistittavissa. Tämä on tietenkin myöskin, niin kuin, tähän johtuu myöskin siitä, että sota on ollut ja ja, ja tota, kaikilla on ollut aika huonosti 50 vai yhtäkkiä tulee niin tämmöinen, että ihmisillä on yhtäkkiä aika vähän niin kuin rahaa. Ja sitten tulee just Amerikasta ja tulee niin tämä kulutus lifestyle. Niin, ja, ja, ja tähän pystyy ihmiset osallistumaan. Ää, mutta tota, niin, ää, myöskin Bella ja Roosa, myöskin nämä perheet tavallaan elävät tietämättä tässä uudistuksessa Ruossa, ja se mikä toinen asia, kun mä aloin, ja, ja, ja toinen niin mikä oli hyvin, no, mitä mä sanoisin siellä, joo, siis ilmas, ilmapiiri on optimistinen, katsotaan tulevaisuuteen, vuonna 1969 mennään kuuhun, mutta jo koska yksi, koska kaksi, koska kolme, tätä storia niin kuin puuhun meneminen, joka on myöskin metaforinen story. Eli up in the air ja kaikki on mahdollista, niin on jo alullaan. Ja, ja tota, myöskin, eli valitsee myöskin tämmöinen suuri, mitä sanotaan, restlessness, eli äh, ol, mikä on restlessness? Mikä on se, että on rauhattomuus? Just rauhattomuus siinä. Äh, eh, eli tämä tarttuu myöskin Ruotsin Bellaan. Eli kun kaikki ovat menossa lentoon, niin me jäädään tähän. Me jäädään tähän. Ja mihin me jäädään? Eh, se, on, se oli, mä palaan siihen. Eh, mun, kun mä aloin miksi mä halusin kirjoittaa tästä? Mä halusin kirjoittaa siitä myös sen takia, että silloin kun mä 94 tai 90-luvun alussa, kun mä rupesin tekemään tätä romania kesti kolme vuotta tehdä, niin, niin halusin kirjoittaa toisenlaisesta 60-luvusta. Halusin kirjoittaa siitä 60-luvusta, joka ei ollut meidän, meidän kaikkien tietoisuudessa. Tämä korostui sinä aikana hyvin paljon enemmän kuin nyt. Eli se poliittinen se liike, 60-lukulaisuus, oli tavallaan jättänyt peittoa tämä toinen 60-lukulaisuus. Kuitenkin se on äärimmäisen mielenkiintoinen, ää, koska, ja, ja sitä mä halusin niin sekoittaa niin tässä romaanissa. Romaani on, jos katsotaan taas tätä kulutuksen nä- näkökohtaa. Niin nämä ihmiset tässä elävät unelmissa. He elävät unelmissa, tav- niin kuin tavaroiden unelmissa. He elävät jonkinlaisessa kaipauksessa. Se on se tila. Kaipaus saa juuri tänä aikana konkreettiset muodot esineiden muodossa, eli kulutustavarana. Sen takia tämä perhe, joka tulee romaanissa, niin ne edustaa just sitä. Nyt ne tulee tämmöisessä Chevellissä, heillä on uudet, kaikki uudet kapineet, ja, ja tota Bella ja Tuomaksella ja tällä perheellä, niin ne niin Tuomas ilmaisee sen tässä tuntee, että jokin hieno tai jokin, äh, no me sanotaan hieno, on vasta. Niin. Äh, Tämä kuva esineestä, äh, niin, kun, niin että esine esineeseen tai niin kuin tämmöisen olennaisena osana tai jopa niin, että se olennaisin osa tavarasta on sen kaipaus, koska meillä ei useilla ei ole näitä tavaroita, niin, niin se on se niin kuin ilmapiiri, jossa elämä. Ja tämä on se kulutusyhteiskunnan tai kulutusmaailman synty. Eli mä kutsun sitä, kun mä kirjoitin tätä romania mä kutsun sitä Age of Innocence, eli viattomuuden ajaksi. Ja tämä viattomuus tietenkin hajoaa, ja mielenkiintoista on se, että kaikki hajoaa, perheet hajoaa, kesäparatiisi hajoaa, kun tulee se uusi. Eli nyt, te ette saa ajatella, että mun mielestä se on sitten huono asia, että kaikki muuttuu, koska kaiken pitää muuttua. Jos, mutta Joo. Ää, kun rupesin tekemään tätä romaanista, mä oon itse syntynyt 61, mutta mulla ei ole, mulla ei ole itse muistoja tästä ajasta, tai mulla voisi olla vauvamuistoja, mutta mun yksi lähtökohta oli, että mä en halua haastella ihmisiä, mä en halua, mä en halua niin tätä henkilökohtaista pointtia, koska 60-luku oli silloin ja vieläkin ainakin silloin hirveän vahva niin ihmisillä oli hirveän vahva emotionaalinen niin kuin, ote siihen, että heti kun meni kysymään, että mitä tapahtuu kulttuurilla, kaikki, kaikki, kun sai kaikki nämä storit, ja sai myös kaikki nämä niin kuin, siis äänensävyt, äänenpainot ja niin. Ja mä ymmärsin, että mä en halua, mä haluan niin kuin, tavallaan itse keksiä, itse tavallaan keksiä sen maailman tai miten on sämplätä sen maailman tähän kirjaan. Ja aineiston kerron tähän, koska vähän oli äärimmäisen mielenkiintoinen just nimenomaan esineiden kannalta. tai tämän, tän, niinku, koska niinku, tämä Tuumas näkee, näkee, näkee. Hän näkee, näkee, näkee. Hän on lapsi, hän ei selitä. Hän kokee niin kuin näin, niin kuin Gusse Piipidesille tämä Hän kokee niin kuin kaikki silmiä ja kaikki on hänen mielestään aika kaunista. Ja mä halusin niin kuin myöskin sen, ei pelkästään esineiden juhlaa, mutta myöskin näin no niin, mutta mä menin sitten kirjastoon ja mä ajattelin, että mä luen, luen tämmöisiä, tämmöisiä äh, artikkeleita tästä. Siis mä olin yliopiston kirjastossa vielä siellä kesä. Ja mä en oikein tiennyt, mitä, mitä aineista mä hain, mutta mä ajattelin, että koska mä, nyt pitää nyt lukea jotain tutkimuksia tästä ajasta. Äh, eikä löytynyt, eikä, niin kaikki oli äärimmässä, niin kuin, mä sanoin, että se ei ole sitä, mä haluan niin analyysiä, mä haluan niin katsoa, mä haluan itse olla tuomassa, katsoa. Ja mä huomasin, eh, koska mä menin aika paljon intuition mukaan, ensin luin sanomalehtiä, mutta yhtäkkiä niin huomasin, että koko mun aika meni eh, tämmöiseen mä, niin kuin, huonojen lehtien lukemiseen. Naisten lehdet, life ja myöskin ei itse lukemiseen, mutta selailuun mainoksia, katsoin niin hirveästi mainoksia. Ja yhtäkkiä, ja, ja katson, katsoin ja keräsin jotain niin tämmöisiä artikkeleista jotain ääniä tai jotain, joku sanoi jotain, siis ihanat naiset rannalta, tämä tihteli tulee että edestä, edestä Life Internationalin myöskin jutusta ja kun äh, Wonderful Women by the Water, jossa oli tota, Ties Äh, Eliotin mukaan. Siellä sitten, ja mulla on myöskin Ties Eliot mukana. Se on myöskin, löysin erittäin paljon Ties Eliotia juuri tästä ajasta. No niin. Eh, mutta tämä oli hirveän mielenkiintoista, koska, koska niin mä huomasin, että tai, tai niin kuin mä sain niin kuin intuitiivisesti tällaisen maailman. Maailma on näinä vuosina sininen. Onni on se, että mennään mahonni veneellä ää, tässä sinisessä kohti jotain saarta. Ää, onni on tietenkin myös tupakan polttoa aika paljon, kaikki polttaa tupakkaa, naisia mutta se ei ole ollut se mielenkiintoisen juttu. Se oli se, että mikä on väri, mikä on ääni, mikä on, millä tavalla kerromme tarinoita näiden niin kuin esineiden tai näiden tavaroiden ympärillä. Ja tämä on hirveän selkeää, koska mä sitten, sitten rupesin myöskin, sitten kun tämä yhteiskunta muuttui 60-luvun, äh, 60-luvun 65-66 on, on selvä tämmöinen tämmöinen niin kuin, uh, mikä divide nähtävissä. Silloin värit muuttuu. Silloin, silloin myöskin ei enää olla missään veneessä. Ollaan ilmassa. Ai, ka kaiken aika tukala. Me tiedetään jo kuvista, että ne tulee nimenomaan huonosti. Eli unelmat ovat kuolleet ennen kuin edes päästiin kuuhun. Tämä on hirveän mielenkiintoista. No niin, mutta se on, oli, eli, näistä sitten, sitten tavallaan niin kuin sommittelin tämmöisen tarinan. Ja kun tässä on aika paljon näitä referenssejä niin kuin aikaa, niin mulla on äärimmäisen tärkeää se, että nämä, nämä ei ole aikareferenssejä. Nämä, nämä, nämä on olennaista osaa tarinaa. Eli äh, niin kuin mä, niin kuin koko, koko joskus, mä nyt mä yritän itse alan analysoida, mutta jos nyt mielletään, että tämä on tämä niin kuin taas otsake tässä, niin, niin tavallaan muutama, äh, muutama huomio nyt lopuksi tässä että miten, miten tota, esineet äh, ja intohimo ja halu niin kuin tavallaan, ja miten ne, mitä ne ilmaisevat äh, tässä kirjassa, äh, niin muutama, muutama huomio siitä. Eli mä sanoin jo, että, että niin kuin tämä niin kuin tavallaan niin kuin sen, sen kaiken perusta, niin kuin sen näkemisen esineen, siis mä voin sanoa, että tämä on esineiden juhla, mutta, mutta se on esineiden kaipuun juhlaa, niin kuin sanoin. Eli esine on aina enempi kuin esine, se on unelma esineestä. ja se on tietenkin kaiken kulutuksen perusta, mutta nämä ihmiset ei vielä kuluta ja uneksi. Okei? Okay? se mitä on yksi kortti oli esineiden, tavaroiden, kieli ja suhteutettuna näihin naisiin, Bellaan ja Roosaan kerron siitä just, että heillä niin lähtökohta siihen, että nämä on päähenkilöitä, mutta heillä ei ole omaa kieltä ilmaisemaan omia ajatuksiaan, omia, omaa niin kuin kaipausta. Heillä ei ole analyyttisiä tämmöisiä, mikä on välineitä. välineitä analysoida omaa tavallaan, mitä se on asemaa naisina yhteydessä ei hyvät luet kulttuurille ja niin edelleen. Mutta kumminkin he elävät siinä kaipauksessa, siinä mikä se on niin liikkeessä. On oltava jokin muu. Minä haluan niin eh, nämä naiset, Bella on, eh, on tämmöinen, eh, hänestä ei tiedetä paljon, hän on mennyt 17-vuotiaana naimisaan, hän on ollut, mikä on, mermaid, hän on ollut meren, vedenneitona Linnanmäessä. Ja, ja, ja sieltä kai jos hänen miehensä poiminut. Hän on ihan onnellinen avioliitto. mutta, mutta tota, kun, Bella, kun vuosi saapuu, niin kun tämä menee nimensä tietenkin ehdolla kuuntelevat jatsia, elävät niin kuin tämmöisessä aika modernissa pikkuperheessä ja paljon rahaa sillä tavalla. Mutta, mutta kuka Bella on, ei oikeastaan ole koskaan ollut mielenkiintoista. Tulee Roosa, kuten, kuten kuuntelimme täällä. Roosa on aluksi tavallaan voidaan, voidaan ajatella sitä, että hän, hänellä on se yliote koska hän tulee paremmat, hän on naimisissa tämän Gabriel Enkelin kanssa. Gabriel Enkeli on bisnesmies, hän ovat asuneet Washington DCissä. He tulevat tässä Chevrolet Chevrolet autossa ja ihan todellisesti on kävinnä siitä. Mm-hmm. Ja tuleva kesäparatiisi. Bella on äh, ollut, mutta Bella on myöskin koti, koti äiti, kokenut. ja hän on ollut, mitä se on, markkinaelimä. Eli ei lentoemäntä, mutta niinku semmoinen, mikä on, joka niinku on lentokentällä, mutta semmoinen emäntä. <laughs> mikä on Martti? Sano. Kenttä, lentokentällä. Kenttäemäntä. No niin. Eli hän ei ole koskaan päässyt lentoon konkreettisesti nämä naiset äh, ovat hyvin, niin kuin mä sanoin jo, äh, hyvin äh, äh, innollisia. Heille merkitsee paljon vaatteet, heille merkitsee paljon huono musiikki. He lukevat naisten lehtiä, kuten kuulimme. He eivät samaistu Marilyn Monroein, niin koska heillä on ruskea tuka. Äh, ja tähän, tälle voi nauraa. Ja se on myös tarkoitus, että sille voi nauraa jollakin. Mutta Tuomas, tämä poika, katselee ja ihailee, koska se on myöskin kaunis. Mutta nämä naiset, eh, kun myös nämä naiset puhuvat, kun he puhuvat toistensa kanssa, niin eh, tämä tuli, niin kun ihmiset kun luki tämän kirjan ja tuli arvostelu, niin ne sanoivat, että eihän tämä ole luonnollinen dialogi, mutta sehän se on tarkoitus. Nämä puhuvat tavallaan tämmöistä hyvin, melkein koodikieltä. Eli kun he puhuu jostain Mary Monroesta, kuten kuulimme, he ilmaisevat jostain hyvin tärkeää itsestään. Eli Mary Monroe on se kuollut blondiini. Mary Monroe on myöskin klassinen uhri. He sanovat toisilleen, eli kun me kuuntelemme, että mä en ole se uhri, mä haluan olla se se on se asia, että mutta he voivat ilmaista sitä. Ja jos ymmärrätte, tällä tavalla he käyttävät sitä musiikkia, mitä he kuuntelevat, kun he meikkaavat, äh, siis ne, koska nämä molemmat kauniita, hyvin paljon niin meikkiä ja sillä tavalla kuluu. Mutta mut he tavallaan, kun he meikkaavat toisiaan, niin he yrittävät tämän kautta tavallaan saada esille oman itsensä siinä toisessa, koska hän muistuttaa toisiaan hyvin paljon. Eli mä sanon lopuksi nyt, että mun, me voidaan sitten, kun tulee kysymyksiä, eli yksi aspekti tässä esineiden ää, tulevien kulutustavaroiden kielestä on Vela ja Ruotsan suhteen se, että tämä kieli on heille vapauden kieli. mä lopetan tähän, koska nyt on mennyt näin, aika on mennyt tällä tavalla, mutta voidaan sitten lyhyesti palata keskustelusta. Kiitos. Hei kaikki, hyvää päivää. Sosiologia. Sosiologiassa on, voisi sanoa, että se on kolme peruskysymystä, mutta aina kysytään ilmeisesti. ei sosiologit aina tiedä, että ne kysytään, mutta mun mielestä ne aina oikeastaan on kolme kysymystä, voidaan kysyä. Ensimmäinen on, miten me olemme yhdessä? Mikä meitä tuo yhteen? Mikä meitä yhdistää? Toinen kysymys on tämän kääntöpuoli. Mikä meitä erottaa? miten, miten me erotutaan toisistaan, mikä, mitä me suljetaan pois siitä, kun me ollaan yhdessä. Ja kolmas kysymys on näille, se on sukua näille, mutta se ottaa ajallisen ulottuvuuden. Se kolmas kysymys, mitä kysytään, on, mitä sosiologi kysyy. Keitä me olemme nyt? Mä en kysy näitä kysymyksiä tässä nyt suhteessa kuluttamiseen, kulutusyhteiskuntaan ja tavaroihin. Mutta mä lähden kanssa liikkeelle 60-luvusta. Ei ole suunniteltu tätä. Eli tota, mä en tällaista kirjasta liikkeelle kuin Jos de kirja Tavarat. Se on Le Chose, ranskaksi se voisi olla asiat esine, mutta mä nyt ottanut tähän yhteyteen kirjan nimen sanon, että se on Tavarat. Tämä kirja kertoo, se on siis se on tämän Rekin ensimmäinen romaani, ja se kertoo sarana vaiheesta länsimaisessa sivilisaatiossa. Se on, kertoo kahdesta nuoresta ihmisestä, ne on Jerome ja Sylvie, jotka Jerome ja Sylvia, jotka tota, on silloin parikymppisiä. Ne on ensimmäistä sukupolvea, joka on joka on kuuluu sellaisen porukkaan, että kulutusyhteiskunta on oikeastaan tarjolla kaikille. Myös sellaisille ihmisille, joilla ei ole mitään vaurasta taustaa, vaan, vaan jotka on niin tavallaan vaatimattomista oloista. Ja nämä nuoret ihmiset kuuluu tähän porukkaan. Ne on jättänyt opintonsa kesken ja työskentelee markkinatutkimuksessa, mikä sopii siihen kirjan teemaan. Ja tota, ja se, mistä niiden päivä täyttyy mistä se kirja täyttyy, on kuvauksia siitä, että miten ne haaveilee tavaroista. Ne haaveilee elämäntavasta, ne haaveilee vauraudesta, ne haaveilee englantilaisesta, englantilaisesta villasta, siitä tehdyistä vaatteista. Ne haaveilee kauniista nojatuoleista, ne haaveilee, ne haaveilee hienoista aterioista. Ja niillä ei oikeastaan minkään tähän varaa. Ne kiertää kiertelee kirkkutoreja katsomassa diplomaattien vanhoja vaatteita, joita ne sitten ostaa, jos on mahdollista. Ne syö nopeita aterioita ja ei olekaan onnellisia. Itse asiassa kirjan keskeinen teema on onni. Se on sillä tavalla kirjoitettu, että, että se on niinku poikkeuksellinen kuvaus. Tavallaan lukee romaaneja. Tässä romaanissa kerrotaan intensiivisesti tavaroista, kerrotaan intensiivisesti niistä sohvista, kerrotaan intensiivisesti kirjoista, ääni, äänilevyistä ja musiikista – Siinä ei kerrota kovinkaan intensiivisesti suoraan oikeastaan kenestäkään ihmisestä. Siinä mainitaan nimellä vain nämä kaksi ihmistä, Jerome ja Sylvie. Ja tota, niillä on ystäväjoukko, mutta niitä ystäviä, niitä kuvataan vain ystäväjoukkona. Välillä tulee riitoja ystävien kesken, mutta siinä ei koskaan sanota sen kummempaa. Perheistä, niiden taustasta mainitaan, että sellaiset on. Ei kerrota, että toivooko nämä nuoret ihmiset, jos kytselee lapsi. Se kuvaus menee kaikki tavaroiden kautta. Ja se kuvauksessa keskeistä on tosiaan onni, ja toinen keskeinen asia siinä on, on vapaus. Ajatus vapaudesta. Siis tulee monella tavalla se vapaus. Yksi on se, että se ihaltava elämäntapa, jota ne ihailee, se on, se on ilme, ilmeisesti se on rikkaiden ihmisten vapaata elämää. Sitä, että voi kuluttaa paljon ilman, että tarvitsee olla sitä huolissa, että paljonko rahaa menee. Se on sellaista vapautta. Se on toiseksi se on vapautta puutteesta. Se on oikeastaan asia toinen puoli. Tämä sukupolvi on vapaa sellaisesta niin välittömästä liukkuu sellaisesta, että saadaan me oikeasti ruokaa huomiseksi. Itse asiassa ne ei ole rikkaita, ne on köyhä, mutta niillä on tämä vapaus. Mutta kolmas vapauden teema, mikä siinä on, että mitä ne kaipaa, on vapautuneisuus. Se, mitä niillä ei ole suhteessa tavaramaailmaan, mitä on niiden, niiden tota, huoneen lehtien ihmisille, joita nekin lukee, on se, että ne voisivat niin vapaasti, vapaasti elää sen tavaramaailman kanssa vapautuneesti, olla kotonaan luksuksessa. Olla kotonaan kaikessa siinä, mitä on tarjolla, mitä on kuvissa, kaikki se hienot englantilaiset villarakkeet, että voisi vapautuneesti elää sitä elämää. Tämä on niiden halu. Mutta se vapaus, vapaus on nyt tärkeämpää kuin erityiset tavarat. Se on silläkin tavalla tärkeää, että ne, tota, ne ei sitoudu mihinkään erityisen työhön mielellään. Ne tekee mieluummin keikkoja. Ja tavallaan se kirja, jos sinä jokin juoni niin kuin haluaa sitä löytää sen lankin juonet on monella tapaa, niin se on se, että lopulta ne, lopulta ne ryhtyy porvarillisiksi porvarillisiksi ihmisiksi, jotka menee tota, vakituiseen työpaikkaan. Mä luen siitä kirjasta tärkeää. heidän maailmassaan oli melkein sääntönä, halutaan aina enemmän kuin mitä saat hankkia. He eivät tätä olleet säätäneet. Kysymys oli sivilisaation laista, asioiden tilasta, jolle tavanomaisimmat ilmaisut olivat mainonta ylipäänsä, aikakauslehdistö, somistus, kadun näyttämö ja jopa tietyssä mielessä kaikki se, mitä yleensä nimetään kulttuurituotannoksi. Niinpä he olivat väärässä tuntiessa kunniansa toisinaan loukatun. Nuo pienet itsekidotukset hieman epävarmasti jonkin asian hinnan kysyminen, endiminen, tinkimisen yrittäminen, näyteikkunoiden katseleminen syrjäsilmällä ilman uskallusta käydä sisään, pikkumainen himoitseminen, osaltaan pyörittivät kauppaa. He olivat ylpeitä, kun olivat saaneet jotain halvalla tai ilmaiseksi. Melkein ilmaiseksi. Vielä ylpeämpiä he olivat maksettuaan hyvin paljon. Mutta liikaa maksamisen ilo maksaa aina hieman liikaa ostettua vielä kalliimmalla yhtäkkiä keskustelematta melkein ostamisesta päivyksissä. Jotain, mikä ei voinut olla kuin kaikkein kauneinta, ainoa kaunis, täydellinen. Näillä häpeillä ja ylpeyksillä oli sama tehtävä. He kantoivat samoja pettymyksiä äkäisyyden aiheita. Ja he ymmärsivät, koska kaikki heidän ympärillään antoi syytä ymmärtää, ja koska tätä ymmärrystä tungettiin heidän päänsä, päihinsä päivät pitkät iskulauseilla, seinämainoksilla, neonvaloilla, loistavilla näyteikkunoilla, he ymmärsivät, että he olivat hieman alempiarvoisia. Aina aavistuksen hieman liian alhaalla. Ja kuitenkaan he eivät olleet kaikkein huono-osaisimpia, kaukana siitä. Tämä kirja on sillä lailla hauska, että, että se on julkaistu 15-20 vuotta ennen kuin sosiaaliturpeesta tekee kulutustutkimusta. Ja, ja voisi sanoa, että siinä on kuitenkin esitetty aika tarkasti ne ilmiöt, joita sitten kulutussosiologia myöhemmin rupeaa tutkimaan. Siinä on tavallaan tematisoitu ne olennaiset asiat, joita, joita sitten yhteiskuntatieteilijät pitää kuluttamisen kannalta tärkeänä. Tämä on viisi asiaa, josta oikeastaan ensimmäinen on se, mitä se, mikä se ei ole kunnolla teematisoitu, vaikka mä tärkeä. Mutta se tulee edellisessä esityksessä, nimittäin sukupuolittuneisuus. Kulutuksen sukupuolittuneisuus, siinä on, siinä on itse asiassa yllättävää se, että tämä pariskunta, niitä ei erotella sen suhteen ja voisi itse asiassa ajatella, että se on ensimmäinen sukupolvi, jossa mies, tavallaan niin kuin massan mies, voi haaveilla kuluttamisesta. Jos ajatellaan esimerkiksi Emil Zolan kirjaa äh, Naisten paratiisi 1800-luvun loppupuolelta, niin se on nimenomaan naisten paratiisi, joka on se haaveinen unennäköinen. Mutta nyt meillä on parikymppisiä miehiä, jotka oneksuu sen puolisonsa kanssa sillä kuluttamisesta. Mutta tämä ei, ei kai vahvasti esillä perheessä. Toinen asia, mikä siinä kirjassa on vahvasti kuitenkin on, niin on se, että kuluttamisen maailma tulee joukkoviestin kautta se on media, media välitteistä, se on mainontaa, se on lehtiä, se on elokuvia, se on kirjoja, kaunokirjallisia tuotteita. Kolmas asia, mistä kulutussosiologit sitten on puhunut paljon, on kyltymätön uutuuden himo. Maailma, joka on muodin maailma. Maailma, joka on sellainen, että esteettiset ja moraaliset arviot vanhenee nopeasti. Se, mikä on hyvää ja mikä on kaunista, se on vain pienen hetken kaunista. Sitten se on ohi. Sitten, sitten tulee uutta hyvää ja kaunista. Kolmas, neljäs teema, joka, joka siinä on tärkeä siinä kirjassa, joka tulee tuossa lainauksessa äsken, on vertailu. Tämä on tietysti sosiologian, sosiologian niin perusasia, mistä sosiologit puhuu. Miten kuluttamiseen liittyy ihmisten vertailu? Nämä, tämä nuori pari, niin jatkuvasti miettii sitä omaa asemansa maailmassa sen kautta, että mitä muilla on, mitä meillä on, mitä me haluttaisiin, että meillä on, missä me oltaisiin kotonamme, mitä me haluttaisiin, että me ollaan kotona, mutta me ei vielä olla. Se että käsitys, että miten sijoittaa itsensä yhteiskunnassa, se on keskeistä kuluttamisessa. Mutta tota, se menee kaiken lisäksi vielä kahteen suuntaan. Tämä on sase, joka on meille itsestään selvä. Siis jokainen meistä tietää, että kun me laitetaan jotain päälle, niin muut lukee, mitä meillä on tänään päällä. Kaikki, jos joku avaa suunsa ja puhuu, me tiedetään, miten se puhuu, niin me tiedetään sulle tämä tällainen sellainen koulutustausta. Kun ihminen kertoo siitä, että missä se asuu, me heti aletaan päätellä paljon muitakin sen asioista. Minkälaisella autolla se ajaa, mitä se syö, syökö lihaa kasvista. Me luetaan toisiaan. ihan siis ilman, että sitä tulkitsemista tarvitsee miettiä, niin me tulkitaan toisiaan. Mutta tota, siinä on sellainen, mikä on kaksuutainen asia, on, että se ei niin, että me jokainen meistä tulkitsee toisiaan. Vaan vielä niin kuin tällä rastoinen sosiologi Pierre Bourdieu, Bourdieu niin on kirjoittanut niin, on tällainen fraasi, joka on hyvä. Luokittelu luokittelee luokitsijaa. Eli että arvosta niin, että, että, että kun me keskustellaan, niin, niin kuka keskustelee mun kanssa luokittelee mua, vaan myös luokittelemalla mut, tämä luokittelija luokitsee itsensä. Miten ne luokitellaan toisiaan? Näin me luokitellaan myös itse. Viides asia, mistä kulutussosiaali on, joka, joka tässä kirjassa on tärkeä, on, on siis tämä materiaalisuus. Se on sellainen, että itse asiassa sosiologialla kesti hirveän kauan huomata, että asiat oikeasti on ulottuvaisia, ne on pintoja, niiden kosketus tuntuu, ne päästään ääntä. Siis koko se tekstuuri, maailman tekstuuri, ja millä tavalla se on olennaista siinä, että miten me ollaan toistemme kanssa yhdessä minkä, minkä, että me ei olla vaan kuitenkaan symbolien kanssa toisten kanssa, vaan kulutus merkitsee. Tässä merkitsemisessä voi sanoa, että se merkitsee, nimenomaan se merkitsee sillä, kun leimataan, että se jättää jäljen. Että se merkitsee nimenomaan fyysisesti kanssa yleisopetus tästä kaikesta on yksi, mitä, niin kuin näitä, mitä kulutussosiologiat voi ottaa, on niin kuin puhetapaan kuluttamista. Niin, niin kuin, kun me arkisesti ajatellaan kuluttamista ja sen maailmaa tavaroita, me, me ollaan jämähdetty sellaisen jako, jossa lähdetään aina tarpeellisesta ja tarpeettomasta. Mutta tota, kun huomataan, miten asiat merkitsee, miten, miten me vertaillaan niillä, niin itse asiassa käy ilmi, että tavarat ei koskaan vain hyödyllisiä. Ei ole yhtään tavaraa, joka olisi vain hyödyllisiä koskaan ollutkaan missä. Ei ole sellaista kuin olisi niin kuin puhdas hyöty, puhdas, puhdas tarve tai puhdas hyöty. No tämä ei tietysti, tämä ei sinänsä uusi asia. Kun mä sanon koskaan, niin sanon sitten koskaan, että tämä ei ole mikään kustuutus, vaan tämä on vanhempi. Että, että oikeasti on niin, että ihmisten oleminen materiaalisen ympäristön kanssa on aina, aina välittynyt sellaisella tavalla, että asiat merkitsee meille enemmän kuin kuin vain niiden, tota, niiden joku erityinen käyttö. Jokainen käyttö merkitsee, että on jotenkin rikkaampi asia. Toinen asia, mikä sitten on olennaista tässä, jos tulee erityisesti materiaalisen kautta, niin itse asiassa ei ole niin, että me oltaisiin koskaan yksin maailmassa ilman tavaroita. Ei koskaan. Ei ole koskaan. Siis, jos ajatellaan, että mun sosiaalinen peruskysymys. Ihmiset ei koskaan ole maailmassa ilman tavaroita. No tietysti tavaran käsitteestä voidaan kinata, mutta jos mä ajatellaan nyt salamia tai viidakkoa, niin ei sielläkään kukaan ilmaista salamia tai viidakkoa. Ja aina jos ollaan kahdestaan, niin, niin aina jos ei puhutakaan, niin ehkä ajatellaan samalla kielellä. Jos ajatellaan samalla kielellä, ollaan kuitenkin yhteisessä tilassa, jossa ei suljeta jotain muita tilasta pois. Ihmiset on aina jotenkin tällä niin kuin, tavaroiden välittömästi yhdessä. Me ollaan tänään täällä, me ollaan yhdessä sillä tavalla, että tuo seinä välittää meille, meistä ulos kylmän sään, Fortum tai mikä vie Vattenfall tuo meille sähköä, joka mahdollistaa sen, että tämä striimataan, meillä on lämmintä. No, se, että me ollaan yhdessä, niin siinä on niin monenlaisia välittäjiä, mutta kaikista niistä me ei ole kiinnostuneita. Mutta tämä on olennainen asia, että, että kun me mietitään tavaroita, niin, niin me ajatellaan, että ne ei ole koskaan vain tarpeellisia, ja myös, että meidän keskinäinen yhdessä on aina tavaroiden kanssa. Ja sillä tavalla tämä Perekin kirja, jossa kuvataan niin tarkkaan tavaroita, mutta ei tarkkaan ihmisiä, on itse asiassa tavattoman tarkka kuvaus kustannuksesta. Se on tavattoman tarkka kuvaus siitä, että miten silloin on eletty. Minkälaisia ihmiset on ollut, koska kuvataan niin tarkkaan niitä tavaroita, joihin, joista ne haaveksii, joiden kanssa ne oikeasti on. Niin se on tavallaan tehdään tarkasti se ihmisten kuvaus. Tässä. On tietysti kuitenkin niin, että on, on, ei ole niin, että meidän tapa olla tavaroiden kanssa olisi pysynyt ihan vain samana vaan että on, on niin historiallisesti erityisesti meidän tavarasuhteet. Ja tässä mielessä just 60-luku taas on niin kiinnostavaa, että mitä silloin tapahtui. Mutta mä sanon, mä sanon neljä sellaista asiaa, josta, joiden suhteen meidän elämäntapa eroaa muista sivilisaatioista. Ensimmäinen on tavaroiden määrä. Ne on ihan valtavasti kamaa. Että vaikka kaikki muutkin olisi ollut niin tavaroiden välittäminen, niin meillä sitä on enemmän. Meillä, meillä on enemmän tavaraa kuin kenelläkään koskaan. Tämä me jokainen todetaan, kun meillä on liian ahtaassa kodissa. Kaikki kodit on liian ahtaa niin, niin siellä pelit avaa komeran, joka on sotkunen ja, ja siis ja itse asiassa on niin, että vaikka olisi mökki, niin mökikin varasto on todennäköisesti, siis puuvarastossa on kaiken näköistä muuta kamaa, joka ehkä joskus olisi vielä riittävästi. Pintit ja kellarit, kaikki turvaa. Jotenkin me ajatellaan, että me haaveillaan, niin tässä oli hienosti se, että haaveillaan niin kuluttamista, mutta sitten jotenkin se itse kuluttaminen tapahtuu vaivihkaa ja huomaa. Se materiaalisuus yllättää ja sitten sitä vaan niin kerää. on hirveästi Siinä, siinä oli siis taustalla, kohta sanoin sitä, että miksi meillä on niin paljon e, syytä. Toinen asia on, että meille erityiset tavarat on korvattavia enemmän kuin kenellekään muut koskaan ennen. Eli että, että se kun ne on teollisesti tuotettuja, niin meillä on ajatus, että, että jos on niin kuin sukat, niin niitä ei välttämättä tarvitse parsia. Mutta tämä suhde siihen sukkiin, jota ei välttämättä tarvitse parsia, niin se on yleistynyt. Että meillä on niin kuin että on ikävä, jos auto hajoaa, oikeasti tosi ikävä. Jos on ajaa auto, niin se hajoaa, kallis juttu. Mutta autojahan saa. Jos, jos housut hajoaa, niin housuja saa. Kaikkea saa. Kaikkea valmistetaan tosi paljon. Eli että vaikka olisi puutetta vauraudesta, jolla niitä hankkii, niin periaatteellinen ajatus siitä, että asiat ei ole ainutlaatuisia. Tämä on iso muutos. Että, että oikeasti ei ole niin, että tämä mekko on ainutlaatuinen mekko, vaan mekkoja saa, ole tämmöinen. Kolmas asia, jos on niin ensimmäinen tämä määrä, toinen on niin tämä korvattavuus. Kolmas asia, joka on merkittävällä tavalla uutta, on kertakäyttöisyys. Ja siinä suhteet, niin että siis meillä niin kuin kahvikuppi on, on pahvinen lattimuki, joka otetaan kiireessä junaan, kun mennään Tampereelle. Tai, tai jos on, mihin kaikki ruoat pakataan, ne on nimenomaan kertakäyttöisiä. Ja me edes tajuta, että, on, pak- että on, on tavara, joka me kohdataan, kun siinä on se kelmu päällä, joka kimaltaa ja tekee siitä tuoreen olosen. Mutta siis on tavallaan niin tavarat, joiden olemassaolo tuskin huomaa, koska ne on niin kertakäyttöisiä. Ne on niin paljon tänne. Itse asiassa näiden kaiken kolmen kohdan niin keskeinen yhteyden nimittäin muovi. Se, että meillä on niin kuin mahdollisuus saada elää muovin kanssa. Muovi on tullut ja muovi on halpaa. Ja sitä kautta niitä kaikki yhdistää öljy. Ennen kuin mä puhun lisää öljystä, niin mä sanon tota, vielä neljännen asia, joka on meidän, meidän tavarasuhteelle erityisesti. Se on rahallinen vaihto se, että enemmän kanssa kuin millekään muulle sivilisaatiolle me ajatellaan niin, että kaikkia, kaikkia voi vaihtaa rahassa. On tosi vähän asioita, joita ei periaatteellisesti voisi vaihtaa rahassa. Ei saisi kaupasta. Kaikki henkilökohtaisimmat asiat on ostettu kaupasta. Ja miksi ne muuttuu henkilökohtaisiksi, se on joku oma käyttö, mutta kaikki on niin vaihdettavissa. No, nämä teemat itse asiassa Perekin kirjassa on niin kuin, ne, ne voi kaivaa siitä järjestelmästä. Se, mitä siinä ei ole, mitä siinä ei ole niin selvästi, vaikka se on tällainen niin epokin epokin kohta, on, on se, että kuinka monta mittakaavaa kuluttamiseen liittyy. Itse asiassa ei kulutussosiologialla. Tämä on sellaista, mitä ei kulutussosiologi niin kuin yleisesti puhu, mutta se on tärkeää. Voidaan sanoa, että itse asiassa just silloin 60-luvulla, niin silloin on ensimmäinen sukupolvi, niin kuin Jerome ja Sylvie, on ensimmäisiä ihmisiä, jotka elää neoliittisen kauden jälkeen täysin. Mm-hmm. Täysin neoliittisen kauden ulkopuolista elämää. Neoliittinen kausi on se kausi, jolloin 5000 vuotta sitten on, on kesytetty isot eläimet ja, ja on yritetty systemaattiseen maanviljelyyn. Sen 5000 vuoden ajan niin yhteisössä tavallaan että 20, jos 20 ihmistä, niin 19 niistä niin otsansa hiessä ahertaa pellolla tai niiden eläinten kanssa. Ja just ja just saadaan ehkä perheelle ravintoa. Koko ajan on tiukkaa siitä, että saadaanko perheelle ravintoa. Ja useimmiten saada. Mutta nyt Jerome ja Sylvie, niiden elämä on sitä, se on meidän elämä, jossa niistä 20 ihmisestä korkeintaan yksi viljelee maan. Ja kaikki muut voi suuntautua kuluttamiseen. Tämä on, tämä on neoliittisen kauden jälkeistä elämää. Ja se on sellainen mittakaava, että aikoja, niin me voidaan ajatella, että 50-lukulaisuus mun äidin nuoruus oli erilaiset 60 luvulaisuus ja mun äidillä oli vaikeuksia 60-luvulla, koska se ei ymmärtänyt niitä. Voidaan, ja, ja voidaan ajatella, että muodit oli niin 61-62 erilaisia. Voidaan mennä erilaisen mittakaaviin. Mutta, mutta on, niin kuin, on syytä muistaa, että on vielä, vielä isompia mittakaavia. Ja niin, niin kuin tavallaan, että ja jos mietitään kuluttamista ja miten me ollaan yhdessä kuluttamisen kautta, niin jotenkin tajutaan, että me ollaan, niin me ollaan, me ollaan yhdessä monessa mittakaavassa, monessa ulottuvuudessa. Se on vaikeaa mutta minusta tuntuu, että jos mietitään kuluttamista, niin on tärkeää. Mutta se, ne mittakaavat, niissä aika ja tila sekoittuu. Ja ei selvää, että millä tavalla ne on vain ajallisia tai millä tavalla tilallisia. Ja tämä, on, tämä on siis sellainen, mikä suomalainen tai kansainvälinen ympäristöliike on ymmärtänyt hyvin. Jos ajatellaan sitä, että meillä on 80-luvulta lähtien ollut suosittu okkari kuluta harkiten. Sen, sen kuluta harkiten juttu oikeastaan on se, että ymmärtää, että mitä sä täällä ja nyt teet, on kytköksissä siihen, mitä Kiinassa tapahtuu, mitä Brasiliassa tapahtuu. Eli että meidän niin kuin paikalliset tekemiset, Pariisissa perekin ihmisten ostokset, niin ne on, ne on suhteessa siihen, mitä muuallakin tehdään. Ja taas on niin, että pitää muistaa, että nämä on niin relevantteja kaikki mittakaavat. Eli että, on niin kuin, että pienen tytön hajukumi ja se, kun se niin kuin ehkä kaverin kanssa ihailee sitä, se on niin oikea, se on oikeata kuluttamista. Kuluttamista, että me ei ymmärrä kulutuksen maailmaa, ellei me tästä hajukumia vakavasti. Mutta meidän pitää myös ottaa huomioon se, niin tavallaan se hajukumin tuotantoolot. Ja sitten kulkee nämä kaikki skaalat, ottaa, että miten me pystyttäisiin analysoimaan kuluttamista yhdessä olemista niin, että, että se kaikki olisi mukana. Se on tärkeää. Ajallisen tilallisen sekoittumisen liittyy ehkä vielä geologinen asia. Se, että meidän aikakautta on ruvettu sanoa antroposeeniseksi. Ja se, että ollaan holoseenisen aikakauden jälkeen antroposeeninen aikakausi on sellainen aikakausi, jolloin ihmisen antropos vaikutus koko maapallon on niin suuri, että ihmisestä on tullut, ihmisestä on tullut geologinen tekijä. Siis geologit puhuu koko pallon mittakaavan asioista. Nyt on niin, että, että oikeasti ihminen vaikutus ilmastoon on niin suuri, siis geologisen asian. Tämä on niin se, mitä me tehdään. Tämä kytkeytyy kuluttamiseen. Ja se antroposeinen kausi, se kytkeytyy kuluttamiseen nimenomaan niin kuin erilaisten tilo, tilallisten skaalautumisten kautta ja samalla ajallisten skaalautumisten. Eli jos me puhutaan pyyhkumista, hajukumista, niin me tavallaan puhutaan myös antroposeenista. Ja se vaikeus on siinä, että näistä on vaikea puhua kerralla ja kulkee niitä matkoja. Tähän liittyy se, että tavarat on öljyisiä ja mineraalisia. Sanoin sitä muovista. Mutta ylipäänsä taas kun ajatellaan 60-lukua, ajatellaan meidän kulutusyhteiskuntaa, kulutuskulttuuria nykyään, niin, niin se, se pitää ymmärtää öljyn kulttuuriksi. Öljyn, ratkaisevat öljyn öljy on nerokas aine. Siis se on, tota, se on erilaista energia-aineista se, että sitä on niin kuin helppo saada, varsinkin sata vuotta sitten se oli hirveän helppo saada, nykyään vaikeampi, täytyy porata syvälle. Mutta suhteessa siihen kustannuksiin, että miten saadaan öljyä, niin sitten saadaan valtavia määriä energiaa. Se on tosi tehokas. Ydinvoimaa, tuulivoima, mikään ei voita siihen. Se on ihan, se on nerokas. Ja öljy on se, mikä pohjalla on tämä meidän niin kuin perekin, tavaroiden kulttuuri, meidän kulttuuri. Kolmella tavalla. Kolme eri tapaa. Ensimmäinen on niin kuin, tavallaan se niin kuin ilmenne, joka on se, että että tehtaat pyörii enemmän. Tai jos meillä on halpaa energiaa, niin sitten se hajukumi on helppo tehdä. Toinen on, toinen on logistiikka. Se, että se on niin, se on niin tehokas se energia, että me saadaan, että oikeasti brasilialainen banaani tai, tai kolumbialainen banaani ja brasilialainen liha on niin kuin, se on halpaa. Että keurulainen liha on todennäköisesti kalliimpaa kuin brasilialainen liha. Ja se syy on se, että niin kuin se yksikkö hinta sille lihakimpaleille on niin pieni että kun me rahdataan valtava jättimäinen tankkeri täyteen lihaa ja kaikkea muuta, mitä nyt voidaan sinne rahdata, niin, niin silloin se yksittäisen lihakimpaleen siirtäminen Brasiliasta Suomeen ei maksa paljon mitään. Ja se on taas öljyn ansio. Eli öljy on niin tämä tehtäinen tuotantovoima, sitten se on logistiikka. Sitten ehkä vielä kaikkein eniten, ja tämä tulee se, miltä 60-luku näytti, miltä se tuntui, miten sieltä alkoi leviä talaatit. Niin kysymys siitä, että, että muovi petrokemian teollisuuden keskeinen sivuton. Se on halpaa. Suhteessa ne energiajuttuun, niin, niin, muovi on niin kuin, muovi on tosi helppo ja halpa tehdä. Ja tämä koko meidän maailma nykyään on hyvin muovinen. Ei, ei ihan tämä ei, mutta, mutta nämä on. Mutta jos mä ajattelen esimerkiksi mun oman pojan 9-vuotiaan niin reippaasti urheilevan ihmisen urheilua. Se pelaa, se pelaa näillä säällä, se pelaa jalkapalloa, poika pelaa jalkapalloa kuplahallissa. Kupla on, on petrokemian teollisuuden sivutuote se pelaa tekonurmella synteettisillä, synteettisillä kengillä, synteettistä nahkaa, mitä hän tekee. Sitten sillä on, sit sillä on tota pallo, joka on muovia, tai siis se on myös synteettistä. Ja sitten sillä on, sit sillä sillä on tekninen kerrasto, 100 prosenttia polyesteriä, sitten sillä on tota sukat myös polyesteriä ja sitten hieno, tosi hieno pelipaita, se on polyesteriä. Se on siis tavallaan niin kuin pieni poika, on niin petrokemian teollisuuden manni, niin, niin, ei tule ajatella. Mutta että siis tavallaan se niin skaala siitä, niin kuin, että, että minkälainen kulutusyhteiskunta, minkälaiset asiat siinä on, se on olennaisesti öljyn, öljyn yhteiskunta. Myös silloin, kun Helsingissä pelataan jalkapalloa. Samalla tavalla se on myös olennaisesti, ja tämä on, tämä on asia, joka tulee, on enemmän vielä tulossa, se on, se on mineraalinen yhteiskunta. tämä oikeastaan tarkoittaa erityisesti sitä, että teillä kaikilla on kännykät. kännyköiden keskeinen funktio. Se mineraalit tulisi niin ajatella, mineraalivettä ehkä tai sitten ja rautaruukkia ja terästeollisuutta. Mutta ehkä tässä yhteydessä ratkaisempaa, jos ajatellaan nykyistä kuljetusyhteiskuntaa, niin se on menossa, on, on tietokoneet ja kännykät ja erilaiset patterit. Niiden avainkomponentit, avainasiat on harvinaisia metalleja, joita saadaan harvinaisista kaivoksista. Ja, ja itse asiassa se, että me voidaan kommunikoida niin vapaasti keskenämme ja olla verkossa ja muuta, niin se on, se on niin kuin hyvin mineraalinen asia tässä mielessä se on niin kuin välittömästi sidoksessa siihen, että meillä on niin kuin accessia ihmiskuntana kaivoksiin ja että me saadaan siis kaivoksista kamaa. Tässä on, nämä on vielä sillä tavalla niin tärkeää niin pitää mielessä, että kun usein ajatellaan, että kulutus, meidän kulutusyhteiskunta on jollain tavalla niin kuin, tällaisen kuvan, niin sitä ajatellaan, että ollaanko me etäännytty luonnosta. Mutta siinä on taas metafora, joka menee, se ei mene metsään, koska sitten, niin mutta, mutta jonnekin se menee väärään. Jos me ollaan Nimittäin ajatellaan sitä, että mistä me saadaan ne mineraalit, mistä me saadaan tota öljy, niin se on se, että nimenomaan kollektiivisesti ihmiskunta yhdessä ollessa yhä tehokkaammin pystyy olemaan luonnossa kiinni, yhä syvemmin, yhä intensiivisemmin. Itse asiassa se, että Champions League-ottelu tai USA-vaalit näkyy meille, niin me näemme yhä kauemmas satelliitteja. Me ollaan yhä, yhä intensiivisemmin luonnon, luonnollisten ilmiöiden kautta kietouduttuja. Ja se on se, mikä mahdollistaa meidän kulutuksen. Ei niin, että me oltaisiin jotenkin vielä niin kuin, me etäällä eteläluonnossa, vaan me ollaan paljon intensiivisemmin kuin koskaan. Isoissa ja pienissä asioissa. Noin urinaalit vessoissa, miesten vessoissa ainakin, on nykyään, siellä monessa paikkaa näkee näitä, että vettä säästäviä nanoteknologiaa käyttää. Eli siis nano, ihan pieniä asioita voidaan käyttää hyväksi, jotta niin kuin viehättävä niin vessan kulutus olisi mahdollista. Eli se on niin tavallaan, luonto, luonto ei ole se, joka niin meitä pakenee, vaan me mennään yhä intensiivisemmin sen, sen kanssa elämään. jotain hakaroivia lopputulemia. Eikä, eikä niin lopputulemista ensinnä se, että, että tässä kaikessa, kaikessa on koko ajan niin jotain ylimääräistä. Siinä on paljon ylimääräistä. Ensimmäinen ylimääräinen asia nyt on se, että kaikesta mitä me tehdään jää jätteitä. Sellainen ranskalainen filosofi kuin Michel Serres, Serres kirjoittaa, niin sillä on, sillä on mun mielestä kiinnostava ajattelu, jota mä en, mä en lähde laajemmin selittämään jätteistä, mutta se on tällainen asia, että tämä ei meitä erota mistään muista olennaista, että jää jätteitä. Että itse asiassa kaikki, niin kuin, kaikki organiset eliöt jättää jätteitä. Ihminen on, ihminen on tässä kaikki. Siellä on jopa siis tällaisia että kuusi varjosta alueessa ja sillä tavalla se niin pitää omansa. Itse asiassa Serre sanoi, että, että tämä on niin kuin kaikille biologiselle, kaikille organiselle ominaista, että oma. Se mikä on kaikkien ominta synnetään just jätteenä. Se kehittelee sitä sitten pitkältikin se ehkä tältä kannalta kiinnostaa tulemaan, että, että, että ihminen voisi olla ensimmäinen laji, jolla ei ole oma. Me voisi olla ensimmäinen, joka kykenee siihen, että me ymmärretään meidän oman niin kuin, haitallisuus. Se, että me ollaan kollektiivisesti, me ollaan otettu koko maapallo omaksi. Me on merkitty se. Siis se merkitsee se perusidea, niin että, että on salat kulho ja sitten sä sylkäset sinne, se on sitten sun salat. Siis se, se, se, tällä, tällä logiikalla ihmiskunta on nyt sitten sylkenyt koko maapallon ja ottanut omakseen. Mutta me ollaan kuitenkin myös tietoisia tästä eleestä ja me voidaan niin kuin, suhtautua asiaan sillä, että me voidaan ruveta lainaamaan ja ymmärtää, että asiat on lainassa. Ne ei ole omaa, vaan ne on ehkä käytössä. Ja me voidaan ehkä ymmärtää, että me voidaan rakastaa asioita ilman, että ne on omaa, vaan että ne on lainassa. Että ne on käytössä, ne on hetket. Ne ei, ne ei, ne ei ole niin täysin omana. Ja tämä, tämä voi olla olennaista sen kannalta, että tässä niin kuin kääntyy koko suhde kuluttamiseen joskus muuhun kuin tarpeellisuuden kysymyksessä, vaan se on nimenomaan ylimäärä ja luksuksen kysymys. Se on sellaista luksusta, jossa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, jossa luksus, että, että oikeastaan ollaan aina jo ylimäärässä, aina on jo liikaa, sen liian kanssa pitää tulla toimeen, ja se toimeen tulemisen ainoa mahdollinen muoto ei välttämättä ole omistaminen, vaan että se voi olla joku sellainen, joku sellainen missä ei jätetä omaa jälkeä. Mitä sitten tarkoittaa? Siis teknisestä niin osaista, se ei konkretisoi, sen se ei kuule kaikkia skaaleja, eikä puhu teknisestä kerrastosta eikä älykuvista. Ehkä, ehkä tässä, niin kuin, jos mä ajattelen niin paljon sen, mistä niin pitäisi päästä eroon. No, yksi on niin se, että, että meidän pitäisi kuluttaa vain tarpeellisesti. Tämä unohtaa. Ei, ei enää. Ei sitä voi. Se on huono tue. Koska tarpeesta lähteminen vie aina jonnekin väärään Se ei ole se, mistä kuluttaminen koskaan ollut se tarpeellinen se on aina, se on aina jo ylimäärä. Itse asiassa mä näin näin tätä viime aikoina, kun mä mietin tätä esitystä, että Jumala kun loi maailman, niin se kerskas. Siis, että, että sehän Jumala tarvitsee maailmaa, siis mun Ei, e- ei ollut niin, että Jumala, niin kuin, että, että multa puuttuu, että olen, niin kuin, ei ole maailmaa, vaan että valtava ylimäärä kerska. Ja se on niin kuin, kvanttifysiikka ei myöskään sano sitä, että, että ensin puuttui maailma. Se, se, ei, se ei lähde puutteesta, vaan lähdetään niin valtavasta ylimäärästä. Ja, ja jotenkin jos me ajattelemme niin kuin, ajattelu lähtisi tästä, tästä päästä, niin todennäköisesti ajattelu kulutuksestakin olisi toisenlaista. Tämä ei poista sitä, etteikö ongelmia. Siis se, ei, se pointti ei ole se, että ne pitää paikata tosi. Eli tämä tarpeen on yksi asia, mistä mä ajattelin, että, niin kuin, että mitä pitää muistaa. Toinen on tämä mittakaava-asia. Sitten ehkä, ehkä se kolmas olisi se, että mä sanon vielä tuossa tarpeen, että se on myös vapauden asia. Että, että nimenomaan se, että, ja tässä tullaan 60-luvulla, että me ollaan, me ollaan eri tavalla kuin mikään ihmiskunnan vai aikaisemmin niin tietoisia siitä, että me ei ehkä tarvitse kaikkea viljellä maata. Vaan jos me vain jaettaisiin ruoat oikein, jaettaisiin lämpimät tilat oikein, niin ihmisillä olisi koteja ruokaa. Se siis kysymys ei sitä, että meillä on tarpeeksi ruokaa, vaan sitä, että me jaetaan se. Ja meillä on vapaus suhtautua tavaroihin ilman, että se on niin niukkuuden suhteen. Meillä ainakin on, jos ei ole universaalista niin meillä ainakin on tämä vapaus. Mutta sitten ehkä viimeinen asia, mikä mä haluan sanoa, että, että ja se liittyy siihen, mitä mä sanoin siitä, että me olemme aina tavaroiden kanssa. Se tarkoittaa myös sitä, että, että jos me halutaan välittää toisistamme, niin yksi erilainen keino kuin mitä me yleensä tavataan ajatella sitä, mutta tehokas ja hyvä on se, että, että jos me pidetään huolta näistä tavaroista ja siitä materiaalista maailmasta, minkä kanssa me ollaan yhdessä, sillä tavalla me pidetään huolta toisistamme. Siihen kiitoksia hienoista puheenvuoroista, jotka voin pyytää teidät molemmat tuonne eteen, niin meillä on sellainen vajaa puoli aikaa nyt sitten keskustelulle ja kysymyksille ja kommenteille. halua aloittaa. Sieltä Mä pyytäisin, se kiitti hirveästi on mahtavasti antanut meille, mutta selventäisitkö vähän tätä tavaroista huolta pitäminen ja me huolta pitäminen? Mitä sä sille niin tarkoitat? Mitä kaikkea? Mä kirjoittanut vuonna 1995, on mun ensimmäinen julkaisun nimi oli Rakastakaamme tavaraa tota, ja, siis mun, mun sulkapallokaveri kerran, että mä tulossa tänne, niin nauraa, että sä et kyllä mitään muuta ajattele. Ja se, siis, että se ajatus on jotenkin semmoista olennainen, mutta mä en pääse sitä eroon, niin enkä pysty tekemään sitä tarpeeksi yksinkertaisesti. Ajatus on joku sellainen, että nimenomaan niin, että koska me ei olla yhdessä, koskaan vaan ihmisiä. Niin se, jos me halutaan välittää siitä, välittää toisistamme ja välittää nimenomaan siitä yhdessä olemisesta, siitä, että, että mitä se on, että me olemme yhdessä, jos me halutaan siitä pitää huolta, niin, niin suora tie sen hoitamiseen ei ole ainoastaan se, että mietitään, että mitä sä ajattelet, mitä mä ajattelen, vaan, vaan että pidetään huolta siitä nyt jaetustilasta, siitä erityisestä välityksestä, joka me milloinkin tuo yhteen. Ja jos se meidän välitys on niin kuin joku instituutio, vaikka Helsingin yliopiston tutkijakollegi, niin pidetään siitä huolta. Mm. Tai se voi olla joku puutarha, mitä tehdään yhdessä, se voi olla jalkapallo, mutta se on myös se, että, että se on niin se sähkö mietitään sitä sähköä, joka mahdollistaa nämä valot tänne. Ja niitä, että me otetaan vakavasti se, mikä mahdollistaa meidän erityiset yhdessä olemisen muodot. Ja, ja sitä kautta pidetään, kun me otetaan se vakavasti ja huolehditaan siitä, niin huolehditaan myös sitä meidän keskinäisestä olemisesta yhteisöstä. Ja vähennetään kulutusta. Niin, ehkä. Mutta tai kulutetaan toisella tavalla. Niin. Mä siitä kuluttamista tiedän, mutta huolenpidosta. Että se, se kääntyy enemmän huolenpidoksi kuin kuluttamisessa. Me pidetään huolta siitä, että ei tuuluta sähköön niin tai jotain vastaavaa. Ei se liity sun ajatuskuuhun, ei. Kyllä, tai se siihen liittyy, mutta se liittyy myös siihen. Niin Kyllä siihen liittyy, mutta että, että varmaan siihenkin, että, että, että pitää miettiä, mistä sitä sähköä saa. Mm. Siis, että ei ainoastaan sitä, että, että se vaikeus on se, että pitää saada samalla myös niin, että se että ajatella jotenkin niin, että ei ajattelisi niukkuudesta, ensisijaisesti niukkuuden mm. kautta. Vaan ajattelisi niin kuin, niin kuin, näkisi maailman ensin runsaan samalla huolta pitää. Jotenkin näiden asioiden yhdistäminen minusta on helppoa. Kaunista. <laughs> Tässä on myös mahdollista, että haluatte kommentoida toisten puheenvuoroja. Että... Ja siis tämä oli erittäin mielenkiintoista. Tästä, siis, eh, mä nyt jää kiinni siihen mun ihanat naisen, naiset rannalla romaaniin, mutta jos, jos sä tota, siitä, sitä mitä sä just puhuit, mm. niin voisiko Bellan ja Roosan tila olla se, mitä heillä välillä syntyy niin. näiden tavaroiden, tai jos kuuntelee jotain levyä ja meikkaa tai jotain, syntyy jotain. Ja pitää huolta toisista. Yes. Niin, niin, niin, yes. No niin, eikö ole hienoa? Tämä on teet, että sä nyt. Se oli sun idea. Mä vaan kuuntelin sitä. Ei, ei. Mä vaan tunsin Niin. Joo, siellä. Joo, kiitos. Tämä on tosi mielenkiintoista kuulla. Tota, mulla tuli tuossa Monika esityksessä niin voimakas sinne muistikuva naisten ylläpitämistä blogeista. Okay. Erityisesti niin kuin sisustus ja muoti, niin käsityöt ja miksei ruokablogeista. Mietin, siinä, siinä on jotenkin voimakkaasti se sellainen niin kuin sen tavaroiden ja niiden sisältöjen kautta yhdessäoloa se, siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja tota, mun niin kuin, äh, eh, mietin sitä, että on, siihen liittyy myös se, että se itse blogin pitäjä on tavallaan tuotteistettu. Että se on niin sisällössä on voimakas tuotteisuus, mutta siellä on usein takana, tai ainakin näyttää olevan, joku todellinen henkilö tai perhe, jopa että siellä esitellään lapsia ja muuta. Ja tota, eh, mä mietin, että onko tämä niin kuin, onko tämä niin kuin laadullisesti jotenkin erilaista vai onko se vaan määrällisesti erilaista kuin esimerkiksi 60 Ja sitten mulla tuli toinen kysymys, joka taas liittyy tähän samaan maailmaan, mutta tähän Tulokimon eh, ajatuksia siitä, niin kuin, mitä sä nyt neljä sellaista, mitä se nyt oli? Uusi. Millä tavalla niin, tavara niin, tämä uusi, uusi tavarasuhde. Mm. Et usein esimerkiksi nämä sisustusblogit äh, mun mielestä niin kuin feikkaa semmoista uutta tavarasuhdetta, joka vastaisi tätä. Mutta mä en tiedä, onko se todellista. että siellä on niin kuin hyvin semmoista kierrätyshenkistä paljon ja, ja tota, äh, ja se niin kuin tavaran, tavarat tehdään niin kuin semmoiseksi teko ainutlaatuisiksi. Että ne on jostain tietystä paikasta peräisin ja niistä kerrotaan, että mistä ne on tullut. Mutta tämmöisiä. Joo, jos mä luotan, niin tota, äh, joo, voisi ajatella näin. Toinen juttu, juttu, mitä mä tulin heti ajatelleeksi, niin siis on se, että jos ajatellaan blogeja ja blogin pitäjiä, niin sehän on Tämä on niin kuin tavallaan myöskin niin kuin sitä, miten tuotteist, tuotteistetaan itseään ja siinä. Eli mitä sä just sanoit, että, että tavallaan sä oot jo persoona, eli ei, ei tarvitse olla edes oma itsesi, vaan sä oot joku toinen henkilö tai joku yhteisö ja sit sulla on joku ääni. Niin, niin, niin, niin tota, sitä, mitä musta tuntuu, että niinku se eroavaisuus, jos nyt mä tarhan kiinni tällaisen eroa 60-luvussa, on se, että Bella ja Roosa ei ole, siis, siis jos sä oot blogisti, vaikka virtuaalisessa maailmassa, sä oot koko ajan on the stage. Siis sä oot koko ajan jossa, mikä on se, että on on the stage? Eli sä oot näyttämällä. Eli Eli sun suhde itseesi on jollain tavalla erilainen. Eli sä oot koko ajan jos mä mietin Bella ja Rosa ja sitä ihannetilaa, mistä esimerkiksi voidaan puhua, että silloin kun Bella ja Rosa menee hyvin yhdessä, en niin aina mene sillä tavalla, niin tavallaan siinä on se, että on, mennään itsemme ulkopuolelle siinä. Ymmärrätkö mitä mm-hmm. Eli mulla ei ole mitään, mitään mielipiteitä tästä, mikä olisi on parempi juttu, mutta tota, tuntuu, että se, ollaan koko ajan näyttämällä, niin se ei ole, se oikeastaan ei ole ruosa ja pellan tema niin problematiikka ollenkaan. Päinvastoin se, että miten päästään <laughs> sinne. Niin nyt niin, sinne ei ole suurtakaan vaikeutta päästä? Mitä? Nythän ei ole suurtakaan vaikeutta päästä. Siis että kuka Nyt, niin, tahansa voi, kuka niinku tahansa, joo. voi ja, ja, se, se muottaa sinun, tai tämä nyt vaan sociaalta en uskalla sanoa mutta, mutta mun mielestä niin kuin, kyllähän se muottaa. Niin kuin sanot, että sä feikkaat jotain sisus, niin kuin sisustamista. Mä, mä vihaan sisustamista. että, äh, äh, eli sä myöskin tavallaan niinku niin kuin tavallaan se, ei ole mitään aitoa, tai ei välttämättä ole mitään aitoa sitä voit veikata sun suhdetta tavallaan se käsitys siitä, että mikä on hyvä suhde johonkin. Tai haluat matkia jotain tapaa olla suhteessa tavaroihin. Saanko mä lisätä tähän vielä, niin, mutta tästä pikku ajatus, että, tota, että mä oon sattuneesta syystä joutunut katsomaan tämmöisiä asuntojen myynti-ilmoituksia. Niin siellähän näkyy myös sellaisia aivan käsittämättömiä stylottuja, jotka, yes. jotka on niin kuin ilmeisesti jonkun koteja, mutta jotka ei näytä yhtään siltä, jotka niin kuin kans ilmeisesti jotenkin esittää jotain uutta tavarasynnyttä. Kyllä. Sitä roinaa ei ole. Mutta yeah. sanoa siihen kysymykseen, mutta toivottavasti olennaista siis, siis asuntomessujen juttu, että miksi, miksi ei niin siellä kenenkään koteja, vaan että ne ei tursua. Siis, että, siis sellaiset, siinä on oikeastaan pari asiaa. Yksi on, että ne on niin tyylillisesti yhden ajan yhdenmukaisia. Kenenkään koti ei tyylistä, koska kaikki kuitenkin perii jotain. Ainoastaan jos tulipalos menee kaikkia pitää niin rynnätä ikiaan, niin sitten sit tulee, mutta sitten ei se tuntuu Siis että, että on, niin kuin, on monikerroksisuus. Mutta sitten toinen on, että niin kuin kaikille jää rättejä ja niin kuin, tiskejä ja muuta. Siis sellainen kuva just kodista, jossa olisi paljon tilaa, niin se ei vastaa ihmisten sitä, missä ihmiset elää. Siis että jotenkin mä luulen, että jos olisi hyvin myydä, todennäköisesti myös niin, että sinne pitäisi niin kuin just strategisiin kohtiin jättää jotain lattialle ja tuoda niin villakoiria ja muuta. Siis sellainen, että tulisi sellainen kotoinen olo, että niinku oikeasti olisi elävä. Mutta tällaisen kierrottamisen Siis että, että niin kuin, jännittävä asia siinä, kun kierrättäminen on yleistynyt. Niin, niin se on, ja meillä on nyt yhä paremmin saadaan asiat kierrätettyä. Niin se on, se on tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, se, on, se on yhä kiihtyvä muodin sykli, niin mahdollisuus, se antaa sen mahdollisuuden affirmoida sitä. Siis, mitä me tarkoitan? on, että, siis kierrät, että oikeastaan se muodin idea on kierrätys. Se, että, että siis nykymuoti on sitä, että nopeasti kaikki vanhenee. Ja sitten se pannaan niin jonnekin pois. Ja se on kuuluisa 1800-luvun Dandy Wobrimel niminen, niin, niin se, niin tota, silloin tällainen se, se kysyttiin, kun tuli vastaan, että, että, että mistä sä oot saanut taas, taas noin hienon hatun, ja että mä en, mä en osta niitä, vaan mä säilytän niitä. Mm. Ja se on niin tavallaan, että, että muot vaihtuu niin nopeasti, jos säilyttäisi kaikki tavaransa ja pysyisi saman kokoisena, niin sitten sit voisi niin kuin itse asiassa olla muodikas yhä yhä uudestaan. Mm. Mutta peruspointti on se, että niin kierrättäminen kuin muoti, niissä, niissä on jotain sellaista, että niissä, niissä ei hyväksytä asioiden ajallista niin kuin viipymistä asioiden kanssa ajassa. Ja nimenomaan huolenpitoa. voisi ajatella, että sillä tavalla niin kuin, tämä on provosoivaa, mutta mä jotenkin ajattelin, että itse mun puheenvuoro oli kierrätystä vastaan. Ja se, se on niin kuin antikierrätys. Mm. Miksi? Koska, koska kierrättävä suhde kuluttamiseen on sellainen suhde, jossa oikeastaan ei erityisesti rakastuta yksittäisiin esineisiin, ei niihin erityisiin suhteisiin, joilla me ollaan niin kuin, niin kuin asioiden kanssa. Ja, ja tota, oikeasti meidän kirjoituksen koska se on välttämätöntä ja niukkaa. Mutta, mutta tuntuu siltä, että jos me halutaan niin kuin ajatella kunnolla ja radikaalisti parempi suhde siihen maailmaan, jos me eletään, niin se, se, sitä ei lähdetä ajattelemaan kierrätys. Vielä yksi asia kierrätyksestä. Se on tota, insinööriajatushan on se, että jäte on aina hyöty. Ja ylipäänsä niin kuin yhden ihmisen jäte on aina toisen hyöty. Tämän takia roskikyykkäisyys on kielletty, koska se on niin kuin, tavallaan se roskat on muuttunut jätefirman omaisuudeksi. Ja tavallaan sinne saa siitä niin kuin jotain omaa hyötyä. Mutta mutta jos me hyväksyttäisiin paremmin asioiden, niin kuin ei ainoastaan se, että me pidetään huolta niistä ja rakastetaan niitä tavallaan, niin me annettaisiin niiden myös kuolla. Jotenkin kuolisi. Eli meidän rakkaat tavarat myös saa kuolla. Ei niin, että, että, että, että siellä ihmisen, tietysti olisi kiva, että voitaisiin kierrättää ihmisiä. Turokimo kuolee ja pannaan sen kierrätykseen, siellä sulla on hyvä käyttö. No, mutta vaan, että, niin kuin, että tavallaan sen ymmärtäminen, että elämä ei toimi niin, että kaikki ei voi kiertää, vaan asiat myös kuolee. Jos me osattaisiin niin surra tavaroita, ja sitä, että menetetään ne. Ja mä luulen, että meidän suhde niin kuin, tavaroihin se erilainen. Siis kaikki ei vaan voisi kierrättää. Se, mä luulen, että se on radikaali. Mm. Mä mietin vaan sitä, että tai toi on mielenkiintoinen ajatus. Mä ostan joskus vaatteita, niin kuin ää, vai kirkkotoreita. Sitten mä koskaan käytän niitä täällä sama. Se tuli kyllä rajatteltiin. Mä näytän tätä niinku niin kuin maitopurkkien suhteen esimerkiksi. Et siis kuinka paljon voi yksittäistä maitopurkkia rakastaa? Niinku- <laughs> et, siis et, siis, niin kuin, et, et, et, tässä on jotain houkuttelevaa, mutta ajatus, se ei ole ihan loppunut Joo, edessä oli kysymys. Joo, joo tota, kiitos hurmaavista esittelyistä esityksistä. Tuota, no niin, um, ihan kommenttina, mä, varsinainen kysymys on Monikalle, mutta kommenttina tuohon, että tavallaan luonto kostaa takaisin. Mainitsit ne ta- talatit. Niin, ja niistä on ollut paljon nyt juttua, että nehän tekee ihmiset lopulta varmaan hedelmättömiksi. Eli sillä tavalla tavallaan se on <laughs> luonnon kommentti ylikulutukseen ja tuplaamiseen, että, että se tavallaan niin iskee takaisin sitten tuota kautta. Ja sitten tuosta, mitä sä sanoit esineiden rakastamisesta, varmaan, varmaan tunnetkin Antti Nylenin esseistiikkaa, koska hän niin paljon on kirjoittanut tästä näin, että, että samanlaisilla äänenpainoilla. Mutta sitten äh, Monikan esittämäni kysymys liittyy kieleen oikeastaan. Eli että kun sä kuvaat esinemaailmaa sillä tavalla ja käytät sitä paljon niin semmoista merkkejä, symboleja, monroita ja näitä esineitä romaneissa, ja sitten se on suhde kieleen, tai miten sä käytät kieltä kirjoissa, jos mä oon lukenut siis suomennoksena vain, Joo. mutta tuota, on kuitenkin semmoinen, että se ei missään nimessä ole niinku läpinäkyvä se kieli, vaan, vaan se niin esimerkiksi no, joku amerikkalainen tyttö, joka on yksi mun niin sehän on semmoista kierteistä, Kyllä. toisteista, pyörryttävää ja, ja eri tavoin niin päälle tulevaa ja niin hypnotisoivaa se kieli, niin ajatteliko sitä, niin kuin, sitä kieltä esineen, tavaran, materiaalisuuden tai tällaisten kautta, kun sä kirjoitat tai kun olet kirjoittanut, että millä tavalla sä, niin kun, onko se muovattavaa jollain tavalla ja miten sä sitä niin kun Joo, joo, ymmärrän mitä tarkoitat, joo. Tai mun yksi lempikirjailijoistani niin on William Faulkner. Mm. Oletko lukenut? Jonkin verran. Joo, no, no siinä on aika paljon, tai niin kuin se, että mulle on tärkein, no jaa, aloitetaan tällä tavalla, että, että tota, mä oon miettinyt sitä, että mistä kielistä mistä kieli syntyy ja kun kirjoittaa. Ja mä oon itse tullut siihen tulokseen, tai tämä koskee omaa kirjoittamista, niin se, että mun kirjoittaminen tai mun kirjallisuus, mitä mä teen, ei synny sanoista. Eli se, mitä, mihin mennään ja mistä kaikki alkaa, on se sanaton, sanaton tila, ja näitä on olemassa. Ää, usein, usein tunnetiloja surussa, jos niin kun, tarvitsee olla kirjailija, kun, kun tavallaan niin kun tunnistaa tämän juttuun, että ei ole kieltä. Silloin rupeaa rituaaliset kielet merkitsemään aika paljon, esimerkiksi virret. Esimerkiksi se, että, että kun joku lukee, mä en itse, tai mä olen uskovainen, mä, miksi mä sanon näin? Mä olen uskovainen, mutta se ei, se olisi pääasia. Se, se se sisältä, vaan, vaan se niin kuin, tavallaan niin kuin se rytmi, ää, ää, mikä tuon, sävy, sävy, niin se on, se vie mut siihen. Tai, ja musta tuntuu, että niin suru, surut on erittäin mielenkiintoista, koska, koska jos on tilassa, niin kun joku sanoo sulle, että, että tota, otan osaa, niin, niin, niin mä melkein ja tunnen sen osan hyvin fyysisenä. <laughs> no, tää, no tämmöistä. Ja musiikki vie meidät tällaiseen sanattomiin tiloihin. Jostain sitten mä aloitan sitten mä teen jotain. No on jos, siis, koska mitä mä yritän selittää on se, että kieli syntyy kirjoittaessa. Eli sitä kirjoitetaan sitten tarinaa tai mikä se on, mennään siihen tavallaan maailmana, ja katsotaan sitten, mulla on joku tarina päässä sillä tavalla, mutta kirjoittaessa, kirjoittaessa, kirjoittaessa niin kuin syntyy se kieli, joka, eli, eli tämä ei ole erotettavissa siitä, tietenkään siitä, mistä kerrotaan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen prosessi, koska, koska mä saan usein, usein kysymyksiä just kielestä. Ää, oikeastaan mä en, mä en mieti lauseita ollenkaan. En mieti mieti ollenkaan niin kuin syntaksia tai tämmöistä, se on, mutta kun sä oot ollut siinä maailmassa, niin kuin itse, niin kuin, itse niin kuin kirjoittaminen tai niin kuin se luominen on sitä, että sä kirjoitat kunnes se kieli rupeaa valumaan ihmistä. Joo. Monelle näin. Tämä on, tämä on valmiita. Paljon, paljon. Mä tiedän, että siitä käy niin, että sit kun se valuu hyväksi, tai niin kuin niinku jotenkin aika hyväksi, se, se, se, hyvä, ei, se on just niin kuin se, että ota, niin kuin otetaan pois kaikki se, niin kuin, mikä on olevinen hyvä tai huonoa kirjallisuutta. Että se on tavallaan niin kuin se, että saavutetaan joku tilanne, niin, miten tässä on authentic jollain tavalla, autenttista. Se on tunne. oli hyvä esimerkki, kun mä kirjoitin Divaa, se kirja oli hyvin intensiivinen kirjoitusprosessi kaksi vuotta, puolitoista vuotta, mutta se oli yötä päivää menin kirjoittamista. Mulla oli jo sisällä yksi käsikirjoitus. Mä otin sen takaisin, koska mä löysin, että tässä on niin jokin juttu. Ei nyt ole oikea, tai ei ole. Tämä on aina tunnetta. Ja, ja tota, tämä kirja kertoo tämmöisestä tytöstä, joka on äh, maailman kaunein ja hän on maailman älykkäin. Hän, on, äh, hän rakastaa miehiä ja naisia, hän rakastaa ruokaa, hän äh, rakastaa myös vallankumousta, joka on just tulossa. Tämä on siis lukua. Tämä kaikki on semmoisessa helsinkiläisessä tai jossain lähiössä. Ja, ja, ja tota, mä haluaisin, ja tämä Tiiva puhuu, hän sanoo minä, minä, minä, minä. Tämä on hänen äänensä. Hänen äänensä lopukirja. Tämä on 500 sivua suunnilleen. Ja itse niin kuin tarina on tämmöinen tyttökirja, mä otin mallin tyttökirjasta. Eli mitä tapahtuu tämmöisessä tavallisessa nuorisokirjassa kertoo tytöstä. Eli Suomen ongelmia on äidin isän kanssa. Ensimmäinen rakastuminen, nyt on ystävä täällä. Sitten sun koira. Tulee koira. Koira kuolee. Tarina loppuu. Se on, se on näin, näin helppo, mutta siihen mä käytin, koska mä halusin kirjoittaa tämmöisen, tai yritin kirjoittaa tämmöisen tämä kuulostaa juhlalliselta, mutta vastineen, tai tämä niin oma versio Golden Goldfieldista, eli sieppäri voisi pelata San tiedätte tämän. Elikkä, ää, koska mä mietin, se on yksi mun, mun mielikirjasta, niin se yksinkertainen ajatus siinä, että kaikki menee Holdenille päin metsää. Mutta miksi meillä on se tunne kirjan lopussa, että Holden kumminkin on se, joka on voittanut tämän pelin kotiin. Tai miten sanottuna, sanotaan? Se on, se on se, että Holdenilla on oma kieli oman kielensä. Ja se ei ole, tämä mikään, mikään kieliopillinen juttu, vaan oma kieli on se, että sä otat sen tilan, sä otat sen, kie, sun kieli on sun paikka maailmassa. Eli se ajatus Diivan kanssa oli, että mä yritän tehdä tämän saman tytön kanssa. Kukaan ei, siis Holdenissahan on, tai niin kuin Siepparissa on kysymys myöskin niin kuin tämmöisestä sukupolvien välisestä niin kuin tavallaan kun, ää, se on niin kuin tavallaan kun kulttuurinen perintö tarjot siirtyvät isästä pojalle. Eli sitten tapahtuu tämmöinen Störning siinä. Ää, ja silloin syntyy jonkin, jonkinlainen muutos. Mä ajattelin, että voiko tytöllä olla tämmöinen, tämmöinen metaforinen niin asema kulttuurissa. Eli kun Dylan, mietin Dylan vai filosofi omaa. En mä tiedä. No niin, sillä tavalla. Mut sit kun, ja niin kun, eli silloin niin kun hänen kielensä on A ja O. Ja mä tajusin, tai mä tiesin, että ei tämä kieli, divan kieli sinne siitä, että mä ajattelen sen esille. Eli mä kirjoitan ja kirjoitan ja kirjoitan ja kirjoitan ja kirjoitan ja kirjoitan, kirjoitan ja kirjoitan ihan uudestaan näitä, näitä niin kuin, juttuja. Ää, ja Diima myöskin niin siis kirjan alatsakke on nämä Enupets egna Alphabet. Eli kasvu, kasvutarinan oma aakkos. Mikä se on? Aakkosto. Aakkosto. Aakkoset, joo. Eli se on diima keksi omia sanoja viivaa myöskin ottaa sen vapauden mä, ot, määritellä olemassa olevat asiat, jutut omalla tavallaan. Kirjassa on aika paljon määritelmiä. Ää, ja myöskin keksi oman, omat lauseensa, eli oman syntaksensa. Ja tämä oli tosi hauskaa, koska nämä, <laughs> nämä lauseet on kymmenen rivin <laughs> joskus. Mutta tämä oli hirveän vaikeaa niin kuin saavuttaa, koska kirjoitin, kirjoitin, kirjoitin. Sitten yhtäkkiä niin kuin, tämä tapahtui noin kaksi kuukautta ennen kuin romaani, romaanista oli tulossa valmis, niin se rupesi valvomaan itsestäni. Ja sitten mulla oli aika hyvä, e, mulla oli hyvä lukija kustantamassa ja kun me puhuttiin sitten puhelimessa, niin hänen, hänen myöskin se, niin kuin, tuli tämä diivakieli, eli yksi kesä oltiin molemmat hulluja, koska puhuttiin tämmöistä diosyntaksia. No niin, tämmöistä on. Mut, eli, eli, eli se ajatus on siinä, että, että kieli synnyttää tämän ihmisen. Niin kun, sitten vasta diiva oli olemassa. Itse asiassa mä voisin kysyä, tämä liittyy Turokin, mutta se nousi tästä ja sitten meillä on varmaan vielä aikaa yhdelle kysymykselle. Mut kysymys vallasta. Ja mä mietin tätä, että tämä jotenkin se, tämä sun käsitys tästä yhdessä olemisesta ja, ja tämä ajatus tästä care, tämmöisestä huolenpidosta, ja tästä on hirveän kaunis ajatus ja näin, mutta miten, tähän, miten sä näet sosiologina, että, että, että, ta, että tavarat asettuu aina siinä monenlaisia niin kuin valtasuhteita, että mun on vaikea ajatella sellaista yhdessä olemista, mihin, mihin tämä valta ei liity millään tavalla. Se on musta muutakin kuin kysymys asemasta tai omistamisesta mä ajattelin, että miten, miten sä, miten sä näet sen? Tämä on tietysti iso kysymys, mutta jotenkin olennainen kysymys ehkä kuitenkin. Mä ajattelen enemmän ulos sulkemista kuin Okay. ulos sulkemista kuin vaan ulos sulkemisen asteita. Mä ajattelen, mä ajattelen ihmisen valtaalla maailmassa, mä ajattelen koiria, kissoja ja kanoja. Tota, mä ajattelen, että millä tavalla se, että miten me ollaan nykyään olemassa, siis Suomessa on, Suomessa on miljoona kotikissa ja koira. siis jos meitä on viisi miljoonaa, sitten meitä on tavallaan se, että jos puhutaan siitä, mitä me ollaan, niin me ollaan niin kuin tietynlaiset koirat ja kissa sopii. Mutta pitää myös ajatella sitä, että miten me ollaan, niin me ollaan myös turbobroilereiden kanssa. Ja sitten, onko ne nyt sitten mukana tässä vai ei? Mikä on tavallaan niin kuin, niin, e- että millä tavalla niin Broileri on niin jotenkin tämä meidän yhdessä olemisen juttu. se, se on tosi keskeinen, koska me siis niin kuin vedetään valtavia määriä Broileria. Mm. Niin kuin, siis, siis, että, että, että, niin kuin, että silloin se, se sen broilerin oleminen on niin kuin jotenkin, että me voidaan olla yhdessä meidän broilereiden ansiosta ja kasvaa ja, ja jalkapalloja niin kuin saa ihan potkun. <laughs> Mutta siis samalla on joku sellainen niin ulossulkemisen juttu siinä, ja joka on, niin kuin, se on äärettömän väkivaltainen ja, ja, tota, ja se on niin kuin hankala. Ja mä ajattelin jotenkin, mä ajattelin tällaisten asioiden ja tällaisten ketjujen kautta enemmän niin kuin sitä, että miten me suljetaan ulos, minkälaista, mä, mä en ajattelin niin vauran, kun mä ajattelin enemmän väkivallan ulos kautta. Ja sitten kuitenkin niin, että se ei ole joko tai, vaan että se on niin kuin Mutta mä en tarpeeksi sen mä osaan sanoa, että ennemminkin näin. Sehän liittyy myös valtakäsitteeseen, mutta ehkä mennä siihen siis, että, että, että, niin että, että minkälainen on vallan käsitteeseen. Siitä voisi Anteeksi, jalkapalloniakin pärjää härkäppaa huilla, Niin. Nyt haluaako joku vielä kysyä? Joo. voisin sen verran kysyä vielä, kun tässä oli puhe tästä, että tavarat ei ole koskaan pelkästään tarpeellisia tai hyödyllisiä. Siinä tulee mieleen itsellä kaikenlaista, mutta sinä olet niin paljon enemmän sitä asiaa, että minkälaisia muita kuin tarpeellisuusnäkökohtia siinä on tietysti osa on niin statusta ja osa on, että, että joku on kiintynyt tavaraan, ei pysty hävittämään niitä näin. Itse asiassa kun mä sanoisin, niin mä ajattelin sen aika yksinkertaisesti. Mutta tuo kysymys avaa sen, että sitä pitäisi ajatella mutkikkoon. Mutta mä ajattelin sen oikeastaan, en, siis, en vaan sellaisen statuksena, vaan sellaisen niin kuin, se on kielen kaltainen asia. Siis sellainen, että, että just yhteenliittymisen, ymmärretään toisiamme niin kuin siinä tutussa tavaramiljössä. Jos nyt mut heitettäisiin niin tota, Bellan ja Rossan kanssa, niin, tota, niin mä olisin aika pihalla todennäköisesti kuitenkin siellä siis kesäparatiisissa. Onneksi siinä olisi paljon sitä rantaa, mutta, mutta siis, että, et, et, siis että ei ilman muuta, ei missään nimessä vastaatusta ja sellaista vertailla, vaan niin kuin kotona olemista, joka ei ole kuitenkaan niin kuin, niin kuin kommunikatiivista kieltä. Siis sellaisessa mielessä, jos meillä on niin sanoja just, että kommunikoisi, vaan sitä, että, että ne että ne tekniikat, joiden kanssa me ollaan, niin ne opettaa meidän kädet. Että minkälaisia käsiä meillä on, niin meillä on sellaiset kädet, jotka osaa kvertyä ja osaa, tota, osaa kyniä. Että mikä, miten me elehditään, miten me opitaan liikkumaan, niin se, se riittyy siitä, että onko minulla korvokengät vai ei. Että, siis mulla ei ole tämmöistä vähän, mutta että siis, että, että, että jotenkin se, että miten me ollaan maailmassa, miltä me näytetään maailmassa toisillemme, mikä on meille kaltaista, tuttua, turvallista ja mikä on vierasta. Niin se kaikki jotain sellaista, liittyy nauloihin ja lentokoneisiin. Siinä on skaalat on valtavat, mutta se on, niin kuin, sitten se on paljon enemmän kuin vain hyötyä. Ja paljon enemmän kuin vain siis niin kuin helppo ja vähän tylsä sosiologia aina sanoo sinulle, että se on niin statusta ja vertailutusta. Mutta se on niin paljon enemmän, se on niin paljon rikkaampaa kuin se. Mutta siis ei niin, näin aina, mutta kysymys on hyvä, koska siis tätä voisi ajatella loputtomasti. Kirjailija kirjoittaa sen paljon tehokkaammin kuin sosiologi ikinä pystyisi tekemään traktaattia. Olisiko tähän hyvä lopettaa nauloihin ja lentokoneisiin? Skaalaan Kiitoksia tosi paljon.